I'll pump it up, baby. that Naya gan nyarengan mirik Perpikenan Tulu ngalambang. pahadi mumu pamisan neste lugar kita jaga sok pedah kageing dangsa pedah ka Mendra Mendra winulan sastra tinuara panjang ingawus sinenggih kanda purwantara basa purwantara Haroosipun wiwitanpita Tar Haroipun kraton raton ingkang dianggojaje Crita boten Winten Maliti kejabit di sahabatt tim pagelaran Jawi Kertongara Darawati wontening Pu Serdayek mealaya ingg angin sewiji wijapwak Jawatanluk Prabu Batarakresnaosi pun kerasna cemeg mulus Jawi lebat hamillah ajaluk Prabu hari Murti hari hariiku anom murti mustika gadis Nadian Anum Pranyata Mustikaning Ratu Satung Gebing Langit Satang Karaking Lemah. Duh. Eh. Hamilane aja jeluk Prabu Padma Lupi Padma. Padma ikut kembang. Naba. Naba wadah. Pranyata penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Pengawasai pun bisa ngahuripakan pati saja baning pasti. ambil aja jeluk Prabu danar-danar hart dan Harpun Prabu danar-danar bisa maddangken manah ingkang petengah oh, ingngkag sampun nuntening setingil binatur rata legah di damppar denta binalipiting sesosari negara warna Radento kaca utusaninagara peringgandani utusan Ratu Arimbi tung Sabda Aih ningali pamornaledndra wataktos Prabubastadu sama Manatrosing Maduingkuumatisinga Wirihing Dewa kemanusan pelalan kagungan gelar Batara tugas Mahatungga bikin ngareng se pacok rekan mar pada sokomo di Kaayaan mar pada harengheng surug put di tiap-tiap negara dipengkogen nyaeta kakar sena saatkarsnaan disuhunkan pertangungan jawab pi ngareng second patsoregan marcap padasna ougeda bingung dilaran manusa harimanusatetecingbina sifat langgeng kekenan o oh, bussan nama maneka warna paswakanana manekawarna warna serba puskir kemudian nang yang patgerakingsarwar besarwa Narawata Narawata batara Kresna Remagantian Arya Padmanegara Pawuh Dedayo saking nagara Pringgandani Gat kaca utusan Ratu hari pemirangan di Kakakdalling lisan makakaten pengantikan nih pun Jepat negarat kacajung Ray dalam punpatgara nampi karena pembagi kelayanan uny suangga dalam waktupingan pun anak Ga kaca sejakjajab saunate Wah itu mengawai itu Sinarrang il nama saya ditaruh hmm, kacakap pementah aturken semak bagus kuny paningngan Rawan tidak ditampkin pucastidak kali Napuntina non pihak kalepatan ageng semua tenali salingmaklumlayan bakosstikanjeng ibu tip ring gandaning hmm, tuangbu gua Di waktu a-angkap saja binatnyatimpang Putra Tesoro kalian tadi parantosti sangat mungkin bagus di kam tinggibugeti Paman purba Ke kala pendana waktu hmm. saja minatik itu Agung Sucukup leur Jemarah pun ten wirid kejadian anus sa naulatalina seorangrang tuang putrabak hmm, hmm, anakku anu di trajunanyatesang Lendra Prabuwi di negarapinggandani pernto lami pisana di wewengkon Honnda war rumah sedik masyarakat anu jadi korban banget merdeka hayang ny Imah di Jero Imahner itu rukali diajak pe badantenan nanging menakan jalan buntu De kanjebu atas nami ratu pengpinggandani ngayarkan tinkan militer kalau yang tekiran juru talungtik ter disebarkan ke tiap-tiap negara sireai rumah pejuan Ay pejuji dinawar Paman saadna Jami Anu pinu ilmu Jemar Panal kasir Anu sarumping Mas antren ngenaan Pakbagan ilmu memangeta tempatnya daerah agamis sakit Hai Di dieta Tonawaru anu kepada safongara peringgada teh waktu sayyina Putra nampipansentikangjengbu Hai Wayana darurat meter dieta Tonawaru nangto ini dipers ti julutik anukojuana para warga negara trajudis Hai ada di dongkapan kuputra Kattra juis nanya terka sang Lendra Prabularabu maka uang putra takkakang hmm, hmm. lanjut hidup danuluiikan kerajaan mitohana putra jalanikan di ini nanging Imah Manwi seorangrang manawi masihan kamandang kaget Ja Kalwarna Supadosbelah tras terasannimulken korban di 12lah pihak putra nyur jalan halwarnajar menemukan meneng Gusti petenge ati nira ati nira wis mama ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nira ati nira kalmpu dan Megaotaaran awurlan Mega putihwala salin summada ndra Prabupatra Kerstasa kedapan beenawang Su Margani pun peteng penggali dangu-dangungan di Kakakdalling lisan makaen pengantikan itu Gatot Hai ini sikurisi rempan kukayaan Ikajadiannyaeta eh. si tuduhan anu sejen pajar uaan dari dalamangan si goreng gininyo pejabat lalu dirusak anakba Citra Citra Wibawa Omara ja deh robba diruksaku anak-anak pemo sama kejeng ayat kebut-kebutan tengah putih jene bejeng mabolin anak tukang beca hmm. oh, anak penayagan mah paling untung Oke main keci Pangi hiji zaman Quran kari tulisanna muwah kari Haluana karing tangannyi penuh ngaji kari Halutah sireng Ayeunakalamanhuh kalayan baka panje hiji zaman dimana-mana penonpoek bij tilon Daja bijil hmm? dibelah kaller anu pan hijji diumbuan tikapungkur Ihajeng Iha pada Haing Ayuna kealamanyuna gajah teh tibullah kaller biji na Panona dengan hiji Hartina teh paningalina dengan ukur ditinggalikan karena ulsan dunya ungkul tanpa mikiran akhirat Hai nikmat nusa kedeng di udahkudaggai nikmatbaka pilang gengen di luli-luli hmm. benarbelah Panona cum etapa nonpoyekpijilah kulon mang non depan kehidupan kehidupan urang Sumener urang bara Suer kau u baraat barat-baratan hmm. dalam buje hingga tidakak kehidupan bangsa urang A2 legit kepribadian legit rasa solidaritas legit rasa kebangsaan legit nilai-nilai juang di nada danna pokok nama Iman jeng takwa secara rokrok la dalam ngomong guys anjing si bo duitbok dunyabok korsi Inul ujur di goyang-goyang ribut tapi nggak goyang-goyang korsi didianm goyang-goyang jabatan man Suman hargalma ada bang meneniti kuburan syaolah-olah dipopokan kok kotor khusus suuraman nah akhir akibatna jauhti Bapakpak anak bertewi memang Kalah Bapak hmm. jika nama diogo bebennyi teh tidakjalankan kewajiban pancen ke tuang ibu nyaeta maksudnyajiken di masyarakat Tornawaru kepri di daun te kekar belang supaya bener- belum perkaraan saya itu Ruina Dadinawa diangkatan Darrat bantu Santi kakangan kerja ngjuk untuk jalankan kewajiban di Tonawaru oh, oh, ataupun lance kakak Jakartawang tingkatan laut partos ningker eta daerahuh hmm, monitor saya sakit Putrawang kalian naon amanat kakaknya ibu saya Raya lumunur mimitin raya ngerana Wilujeng Wilujeng Ya Oh, oh. gitu ramena di alam dunia gening raka Batara. Hmm. Nabi Adam dekktilung surten kal hur bumi jadiifah Pak malaikat protes ngaken Pangeran me unjuk rasa demo ayat demonya nga Pangeran ya Allah makerek nurrun ke Adam jadiholifah kal hur bumi ya sabab sekeseler Adam bakal salingcorkan detik bakal saling pahan bukti bukti tapi waran Pangeran kami nulunya di hubungkan je tadinya aja lemah itu sabab yakin Di rukun iman ditetken guru iman karena poi akhir karena kiamat diancur kurang Pak nyrannikmat Aduh langgeng alam padang poie panjang alam memuarkan selang-selelat salahku Batara lain Bapak barang menuju rawwas Prabubatara kesenalan fattbagara menuju badten di sahabat tingkalaton surat hambal-hambalan Y telaken ayat tamuti Mandura Hai Prabu balaadewa TK supingan Prabu Nalaaka Sur bomnya Etap Putrabatarak terseat di negara trajudisme nahjang ngasut Ka Prabu balalar Dewa supados Prabu Baladewa Suping tangara luarbati tabu tapi rakapata rasa raka Prauti manduharja uh. rat tangan dem mau paan ranna baksulingan kumirahkan ninggali Mengali ingkal samku bisarengan puputraman nyata Prabunalaka Surma Rajagara trajudti Isna Li aduh raka Prabu ngaturkan semmaatura Rabuny panjenngan rakap Prabu <laughs> salah jeng atau asaka Gunturan madu kaugan menyan putih hin dinten kaulahpingan raka Prabu dimandur Arja tersarang salah jeng atau aya pikir raka Prabusumpingin waktu Prabu go ji jejak se